видео о моем уходе за волосами. Вы можете сказать, да что вообще ты знает о волосах, у нее О, блядь!